saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Citiu estas la dua medito sur uh, la pregio sub la verda standardo de Zamenhof, kiun uh, li legis kai recitis post la fino la parolado en Bulonio. al vi. Ni ne venas con credo nazia, con dogmo e de blinda fervoro. Silentas nun ciu disput religia, cae regas nur credo de coro. Cungi, ciu estas ce ciui egala, cungi, la plei vera, sentrodo batala, ni staras nun, filoe del tuta homaro, ce via altaro mi legis je pagio quincent octec nau de la originala vercaro, sed vi povas trovi citiun texton anca o facile aliloque. Bone, um, de nove estas paradoxo citie lau mi, char temas pe credo, sed, eh, pardono, <laughs> temas pe pregio, cae... Kai samtempe pri io kiu nestas almeno laula intenso de Zamenhof religio char la disputo religia de Vasilenti esas credo de coro io universala io eh, egala por ciui io che venas natura e sen trudo se temas pri altaro ancao Do, la linguaggio estes religia, sed la inhavo estas preter religia. Cai, do, tio la mi la fonto de la paradoxo, cai ancau la cefa chialo de la mal successo de hilelismo facte. La unua versio almeno de la propono de Zamenhof, char ni ancora estis en tiu faso, ciam citiui vortoi estis laut ligitai. Bone, mi... Eble pro mia mm, educado mi estis educita alla catolicismo, la Roma versio. Mi mi moras che chi mi legis la unuan foion citi un uh, pregion anta o multa iaroi. Mi min demandis chi al Zamenhof celas nor uh, la anglicano in char temas per credo nazia uh, ca ia comprenebe, la anglicano estas anglo e cioè do temas pri nazia eclesio. kai mi tutte ne comprenis la fero na effettive se china sal al al zamenhof che ci religio est estas nazietzai sed tio ne estas effettive estas universala i religioi che catolicismo o islamismo islamo se vi preferas kai ali flanke estas ni una nazie religio e chi el eh, judismo hebraismo kai multa formo de cristianismo exemple la luterano esas cefe german lingua e cune do esta stranga fero kai Cai mi volas inviti vin cum mediti sur la kerno de citiu strofo nome la credo de coro Kio estas la uvi la credo de coro? Kio estas la essenzo de gi? Ču gi en tut existas? Fakte, Mi pensas che yes, en la senso che chiam oni consideras la alien homoin e la sama nivelo de nimem, automate oni iras alla certa etico kai justezo. Ciara, se mi vundas vin, mi vundas ancom in mem, cae domine volas fare tion. Cae tio esas la essenso lau mi te credo de coro, cae tio ancao estis dirita antau Zamenhof en la longa historio de humanismo de exemple de Terenzio, cae ancao de Kant. Do, sed compreneble tio estas afero por cum mediti, cae do mi invitas vin fare tion, cae mi dancas vin pro latento, cis morgau, cae ciel ciam, antauen sen fine.